Percayalah selalu untuk dirimu Yang senang jasa berjasa Tak pernah ada habisnya Dalam sejarah manusia Dia pula yang menaburkan warna Berbagai bahasa Mengajari manusia berhati mulia dan berbakti ia pula yang tak jamu-jamu Untuk mengasuh Dia pula yang tak henti-henti Untuk memberi Itulah ibu Ibuku, ibumu, ibumi kita semua tanpa dia takkan pernah ada sejarahnya manusia Jayalah selalu untuk dirimu Yang senang jasa berjasa Tak pernah ada habisnya Dalam sejarah manusia dia pula yang menaburkan warna Berbagai bahasa Mengajari manusia Berhati mulia dan berbakti Dia pula yang tajamu-jamu Untuk mengasuh Dia pula yang tak henti-henti untuk memberi Itulah ibu Ibuku, ibumu, ibumi kita semua Tanpa dia takkan pernah ada Sejarahnya manusia Itulah ibu Ibuku, ibumu, ibumi kita semua Tanpa dia takkan pernah ada Sejarahnya manusia